queste, per queste precisazioni importanti eh, sull'iniziativa di oggi. Oggi stiamo quindi lanciando il portale del piano urbano della mobilità sostenibile, un piano su cui questa amministrazione si è messa subito al lavoro dal momento dell'insediamento, un piano su cui hanno lavorato tantissime persone che eh, tengo a ringraziare persone sia del gruppo eh, di lavoro degli esperti del FUMS, abbiamo anche le nostre aziende che hanno lavorato tantissimo su questi temi, ricordo Roma Metropolitana, Roma Servizi per la Mobilità, ma anche Risorse per Roma. Quindi siamo riusciti in questi mesi cioè, a mettere a sistema tutta una serie di competenze che hanno prodotto già dei primi risultati e che da qui ai prossimi mesi ci daranno, ci forniranno anche il piano o il FUMS quindi nella sua eh, completezza. Ecco, io vi do qualche anticipazione su come sarà articolato questo piano che è in fase di, eh, di realizzazione. Avremo cinque piani di tipo diciamo, verticale il primo sarà dedicato alle infrastrutture per il TPL, il secondo sarà dedicato alla ciclabilità, avremo un terzo piano poi sulle aree a mobilità lenta, quindi parliamo di isole ambientali e di eh, aree percorse pedonali Abbiamo un altro piano delle infrastrutture stradali primarie e dei nodi di scambio, quindi questo è importante per garantire e migliorare l'intermodalità. E abbiamo anche un piano poi dedicato alla logistica, quindi al trasporto merci, punto, anche questo molto importante per garantire mobilità sostenibile in città. E abbiamo poi anche tre piani trasversali, quindi che in realtà toccano questi, questi cinque eh, piani di cui vi ho parlato poco fa, che è un piano dedicato a tecnologia, nuove tecnologie e sviluppo degli ITS, abbiamo un altro piano dedicato ad accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche e un terzo piano eh, sulla sicurezza stradale, sul quale in realtà già eh, da, mo da, molti mesi siamo al lavoro anche grazie alla consulta cittadina sulla sicurezza stradale di cui abbiamo parlato, eh, abbiamo presentato alcuni elementi già eh, settimana scorsa e che ci proporrà anche un pacchetto di proposte e di iniziative in, in questo senso. Quindi il lavoro è in corso, è un lavoro molto importante che ha già visto tra l'altro l'identificazione di una serie di opere che abbiamo definito invarianti, cioè delle opere che sicuramente saranno inserite in questo piano e che abbiamo approvato con provvedimento di giunta lo scorso luglio. Tra queste opere vi posso ricordare eh, ad esempio oh, l'importanza che ha eh, il discorso di quella che possiamo definire una nuova cura del ferro, quindi quanto importanti saranno le infrastrutture sul ferro in questo, in questo piano e già lo vediamo dalle opere invarianti eh, quando parliamo appunto dei nuovi percorsi comunque di recupero anche di infrastrutture esistenti, eh, ricordo ad esempio anche eh, la Roma Giardinetti. Ecco, su queste opere eh, noi siamo già al lavoro e abbiamo già una fase di interlocuzione molto oh, eh, intensa col Ministero, cioè sappiamo che queste opere, al di là poi di eh, essere inserite in un programma, vanno poi evidentemente realizzate, quindi è già da almeno due o tre mesi che stiamo interrogando col Ministero rispetto a dei progetti eh, più uh, concreti di quelle che dovranno essere le attività da svolgere qui in città in termini di vita sostenibile. Quindi eh, le, le richieste di finanziamenti che vanno dagli ammodernamenti delle linee metro esistenti, anche questo comunque è un obiettivo di questa amministrazione, mantenere e far funzionare meglio quello che c'è, eh, l'acquisto di nuovo materiale rotabile, ma anche la richiesta di finanziamento legati a quattro percorsi eh, tram, tra cui ricordiamo il tram di Palmino Togliatti, il collegamento tram da stazione di Cortina a Piazzale Verano, il tram eh, di Viale Marconi e anche il tram che collegherà Piazza Vittorio a Via dei Fori Imperiali, nonché evidentemente anche il recupero e rilancio della Roma Marconi. Quindi capirete che eh, c'è tanto fermento, c'è un'attività di programmazione che sta andando avanti in maniera molto molto molto veloce. Eh, ricordo anche che per agevolare questo percorso oh, in assestamento di bilancio nel 2016 abbiamo inserito eh, 800.000 euro alla, eh, dedicato alla progettazione di queste opere, quindi per far andare avanti in maniera concreta tutte le attività che poi ci, eh, eh, per, ci consentiranno di arrivare a infrastrutture realizzate. Ecco, eh, credo quindi che questa giornata di oggi sia una giornata importante per cominciare a mostrare alla città il lavoro svolto in questi mesi e anche per mostrare da qui ai mesi che verranno tutti gli avanzamenti in termini progettuali e in un processo che eh, poi porterà alla definizione di un piano che non è il piano come dire soltanto dell'assessorato, de, de dell'amministrazione a 5 Stelle, ma sarà il piano di tutta la città di Roma. Grazie.